Buenos días a todas y a todos. El motivo de la comparecencia es que hemos conocido hoy por un medio de comunicación que la consejera de Hacienda, la señora Navarro, cargó a cuenta municipal la compra de un iPhone 11 de 1.200 euros. Como saben, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un contrato con una empresa de telefonía en la que suministra una serie de terminales móviles pues, para la corporación y para determinados funcionarios, entre los que se encuentran móviles de alta gama, como el iPhone SG, pero por lo visto a la señora Navarro no le pareció suficiente un iPhone SG y quería un iPhone 11, algo que estaba fuera del contrato y que por lo tanto iba fuera del precio del contrato. A pesar de ello y a pesar de haber sido advertida por los técnicos municipales, decidió cargar al presupuesto municipal los 1.200 euros de este iPhone 11. Y lo primero que queremos decir es que nos parece indignante, porque no es la primera vez que algo de esto ocurre. Recordar cuando este gobierno pagó con dinero público, con dinero municipal, la compra de lazos naranjas para sus manifestaciones de la escuela privada concertada, o cuando con dinero público se está pagando también las clases de inglés del alcalde o hay convenios directos con entidades de familiares de concejales del Gobierno. No es la primera vez que esto ocurre y las excusas que se están dando son las similares a las que se dieron cuando se compraron lazos naranjas para sus manifestaciones de la escuela concertada, que había sido un error y que iban a retirar la factura. Bueno, la factura está pagada. En el registro de facturas del ayuntamiento, el 18 de enero, la factura de 1.200 euros está pagada. Y nos parece lamentable, porque mientras esto ocurre, el mensaje que este Gobierno está dando hacia afuera es que el ayuntamiento económicamente está mal y que hay que aplicar políticas de austeridad. Mientras se compran móviles de 1.200 euros, no hay dinero para servicios públicos, para políticas sociales, para contratar personal municipal o para ayudar a los sectores afectados por la pandemia. Pero sí hay dinero para otras cuestiones, para estos caprichos del Gobierno. Cuando se produjo el estado de alarma y el confinamiento y se cerraron los centros municipales de servicios sociales y los trabajadores de los servicios sociales, un servicio esencial, no podían atender a los usuarios, eh, se les reclamó teléfonos por parte del Gobierno. Les dieron unos terminales, y no a todos, de 23 euros unos auténticos zapatófonos con los que ni siquiera podían hacer videollamadas a las familias usuarias de los servicios sociales. Y algunos ni se les suministraron y tuvieron que utilizar sus propios terminales móviles. Mientras esto ocurría en este ayuntamiento, la consejera de Hacienda, que decía que no había dinero, se gastaba 1.200 euros de dinero público para un iPhone 11 porque no le parecía suficiente el iPhone SG que está dentro del contrato municipal. Y lo peor de todo, por lo que hemos visto por las declaraciones de la señora Navarro, es que culpa de ello a los funcionarios de este Ayuntamiento de Redes y Sistemas que dijeron que no le habían avisado. Nosotros tenemos que decir que esto es rotundamente falso. Rotundamente falso. Los funcionarios de redes y sistemas por los que nosotros queremos romper una lanza en su favor, evidentemente, si esto es y supone un gasto adicional al contrato, claro que avisan al cargo público correspondiente. Nos parece lamentable que utilice de escudos en sus excusas a los funcionarios municipales y que manche la gran labor de los funcionarios municipales de esta casa. Como nos parece indignante este caso y como no nos parecen razonables las excusas de la señora Navarro, anunciar también que vamos a solicitar hoy mismo una comparecencia en la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior que preside la señora Navarro para que dé explicaciones de esto para que dé explicaciones de por qué se gastó 1.200 euros en un teléfono móvil y por qué no hay dinero para políticas sociales, para políticas de inversión en los barrios o para ayudar a los sectores afectados por la pandemia. Veremos qué razones nos da. Y según las razones que nos dé, no descartamos nuevas iniciativas como una moción en el Pleno Municipal. Eh, por nuestra parte, nada más.